Не завидуйте, пожалуйста, другим Так же и мне Никогда, нигде, ни в чем Чтоб такое получив, не раскаяться потом не завидуйте, пожалуйста, другим, так же и мне. Не завидуйте, пожалуйста, другим, так же и мне. Не раскается потом. рискуйте брать чужое, не завидуйте других, а также и мне, пожалуйста, пожалуйста. обиды и страдания и боль Вы хотите их себе вместе с радостью чужой Все нужные мечты и стремления Невозможно жить без них Только лучше без сравнения Без оглядки на других Не завидуйте других, а также и мне, пожалуйста Пожалуйста завидуйте, пожалуйста, другим, так же и мне. Никогда, нигде, ни в чем Чтоб такое получив, не раскается потом